Som a l'auditori del centre del poble de Barberà del Vallès per fer una entrevista amb John Stoke. És un professor de primària i és natiu d'Anglaterra, que no és molt comú en, en aquest poble. Oi? Bon dia, John, com estem? Bon dia, molt bé. Vull fer-te algunes preguntes eh, sobre el nivell d'anglès en general eh, en aquest poble de Barberà del Vallès, d'acord? Endavant, d'acord. Primer de tot, eh, es pots explicar una mica què fa un anglès en aquest poble a les afores de, de, Barcelona? Doncs fa tres anys i mig eh, que visc aquí, a tu poble, i dono classes en dues escoles públiques i també dono classes particulars a la meva casa, eh, a tots els nivells i totes les edats. Molt bé. I com et trobes amb l'anglès en aquest poble? La veritat és que la gent gran, no té molts coneixements d'anglès perquè a la seva època escolar va estudiar francès. En canvi, la gent jove, com li agrada molt la música anglesa i americana, el entén millor, però no el parla prou bé perquè eh, el, els mètodes d'aprenentatge són molt passius en moltes escoles aquí. Si és així, el professorat ha de corregir aquest tema, oi? Sí, sí, sens dubte. Vull dir que, en general, la gent jove té una bona base d'anglès, però si hi ha 30 alumnes o més a la mateixa classe, no tenen l'oportunitat de parlar-ho bé. D'acord, Joan. Eh, I per acabar aquesta entrevista, eh, què han de fer els pares i les mares eh, per motivar els seus fills i filles eh, per avançar els seus estudis d'anglès? Això és una bona pregunta. Haurien de animar-los per veure eh, pel·lícules i dibuixos animats en versió original. I també eh, és molt important, molt important que els expliquin que eh, vagin a l'estat d'ingrés en el futur per aconseguir una carrera universitària i també sortir més trobats. Ah, i per acabar, si podien estudiar una mica amb un professor eh, particular eh, cada setmana una hora, els anirà molt bé. Molt bé, Joan, gràcies pels teus consells. Eh, doncs fins aquí l'entrevista d'avui, ha sigut un plaer tenir-te amb nosaltres, thank you very much. Eh, I senyors telespectadors, no, no es perdin el nostre company a continuació, soc Miquel Rovira, bon dia de dia a Barberà del Vallès. Eh, molt bon dia. Eh, temps eh, tranquil en conjunt, amb temperatures estables i molt tranquil. A part del temps, hem de parlar també de les temperatures. Les temperatures han eh, pujat un 2 graus més que el dilluns. Eh, tenim, per exemple, una màxima de 33 graus en Lleida, doncs temps eh, calorós. Eh, en, el, en la part del Pirineus i eh, la vall de prop Pirineu, les eh, temperatures ronden entre els 26 i 27 graus. I cap al nord-est de, del país, en Girona, tenim 31 graus. Jo sé que per culpa del vent, les temperatures baixen una mica en el litoral i tenim en, el, en Tarragona 25 graus. Tot plegat tenim un conjunt de cel eh, serré amb núvols eh, prims. En les parts de, de les terres de l'Ebre i el litoral eh, pot ser que hi hagi una boira fins a la primera hora de la setmana, de la, del matí i uns núvols baixos eh, que permaneceran fins a la primera hora eh, del migdia. Eh, Bon dia a tothom. Eh, com, quan presentació al nostre espai de, sobre noves tecnologies, avui parlarem de la intel·ligència artificial. Per això hem convidat al senyor Antoni, eh, que és un especialista en, en, en aquests temes a casa nostra. Però abans de començar a entrar en matèria, eh, voldria fer-li unes preguntes sobre el ciberatac que s'ha produït aquest fi, cap de setmana. Eh, com ha estat possible, quines conseqüències ha tingut i sobretot com podem eh, protegir-nos eh, nosaltres eh, per no perdre aquesta informació que tenim als ordinadors. Bon dia. Doncs l'única diferència que, que, existeix entre aquest atac i d'altres que normalment patim però que, bueno, que, no, que no, no tenen tan, tan ressò com no ha estat la de la, la globalitat. És a dir, aquest atac ha estat massiu, hi ha hagut moltes empreses que que han patit eh, antiguitat, mentre que normalment les empreses ja a una escala molt més, molt, molt més limitada, molt més petita, doncs eh, sovint, sovint, sovint pateixen també aquest tipus d'atacs. Respecte a les seves conseqüències, doncs, les seves conseqüències bàsicament són, han, han estat les de que ha xifrat els, es xifrava els, els fitxers de manera que no els, no, no els feia útils per, per l'usuari. La Doncs les conseqüències eren que xifrava els, els fitxers i que per tant els feien inaccessibles per, per als usuaris la manera de recuperar-ho, doncs, bueno, eh, havia, havia que pagar un rescat, això és un gran somiat aquesta paraula. Aquesta paraula Com evitar-ho? Doncs l'única manera d'evitar-ho és fer, instal·lar-se el respirador antivirus, que això és una cosa que, que totes les companyies han de fer, doncs instal·lar els corresponents parxes de seguretat que totes les companyies, les companyies els col·lidors informàtics eh, proporcionen i sobretot fer, fer còpies de còpies de seguretat, que no hi la informació respaldada. Però bueno, no, no, no, hem de pensar que no podem ser optimistes perquè atacs com aquests hem sofert i sofrirem en el futur. després d'aquesta introducció una mica inquietant, eh, passem a parlar, de, a parlar del tema que avui ens toca. Eh, fa molt de temps que sent parlar de que les màquines podran ser capaços de, tenir, de, de pensar i d'actuar per elles mateixes. Eh, mm, jo crec que eh, fins ara eh, no n'hi ha hagut eh, molts avanços en aquest tema i els detractors dubten que això eh, arribi a, a un port. Però eh, vostè que, en aquesta reflexió, vostè què pensa? Eh, quin és l'estat actual dels avanços en intel·ligència artificial? Bé, com tu, com tu dius molt bé, doncs els avanços fins ara han estat molt dulces. Hem de pensar que els, tots els avanços en general, eh, amb les noves tecnologies, eh, avança d'una manera geomètrica, és a dir, comencen a poc a poc i de cop i volta doncs, els avanços són espectaculars. No? Jo crec que intentar trobar una màquina que pensi, que pensi que, i, que, i que prengui eh, mesures pel seu compte, no? doncs eh, potser tu i jo no ho, veurem, no, no, ho veurem, però sí que eh, soc optimista i en d'unes quantes dècades jo crec, crec que ens trobarem una mica necessitar una material com aquestes, que sigui capaç de, de pensar per ell mateix. Gràcies d'intel·ligència no, però segurament eh, això arribarà. Això comporta que en un futur pròxim eh, apareguin eh, robots eh, amb la capacitat de pensar i decidir pel seu compte? Doncs mira, a veure, a la meva pregunta seria entrar una mica a la ciència ficció, Però des del, meu des del meu punt de vista jo crec que sí, jo crec que sí que arribarà un moment en què trobarem doncs, eh, robots de, de forma humanoide que siguin capaços i que seran capaços de, de, de fer tasques i pensar en ells mateixos. Eh, llavors, dins d'aquesta ciència-ficció, a mi m'angoixa una mica perquè jo fa un temps va veure, vaig veure la pel·lícula Jo Robot, en les que les màquines eh, es posaven el, el, el contra del ser humà. Això eh, podria comportar un perill en, en la subsistència d'aquells de, de, de, de l'home en general? Doncs mira, eh, jo, la meva opinió en aquest sentit és que és, és difícil eh, respondre, eh, respondre aquesta pregunta. Doncs eh, jo crec que sí, eh? eh ja, ja. No no, sí, sempre i quan els, eh, aquestes màquines no tinguin la mateixa capacitat que, que la mateixa, no tinguin nivell d'intel·ligència. Si nosaltres som capaços de fer màquines d'aquestes que no arribin a tenir a disposar del, del mateix nivell d'intel·ligència, que no van a passar a res, però en el moment en què aquestes màquines, o nosaltres li donem, pogués, li, li, li donem aquestes màquines la mateixa capacitat d'intel·ligència que no és el mateix nivell, estarem perduts. Estarem perduts perquè tenen més capacitat, tindrien més eh, oportunitats que nosaltres. Aquesta és la part. Independentment de totes les conseqüències de tipus social que, que això doncs, llevaria, eh, portaria, però en aquest cas portaria, doncs, ens portaria. Eh, I finalment, eh, seguint dintre del tema de la ciència-ficció, sí. què penses tu si en un futur poguessis ser un robot i llavors ser immortal? Doncs mira, tu, tu, tu has dit això ciència ficció, eh? més, més val no pensar-hi. Bueno, moltes gràcies, senyor Antoni. Eh, hasta el proper programa, fins al proper programa eh, i bon dia a tothom. Gràcies a tu. Ah, comencem a la nostra part del programa d'actualitat. Com cada dia, us donarem una idea pel cap de setmana. I com estem a la primavera, parlarem de flors. <laughs> ja saps, és molt bonica la primavera... Si estem a gust, podem sortir a la terrassa... No? Per això, us recomanem aquest cap de setmana Girona en flors vaig he anat, vaig anar l'any passat, passat, estava a la pista amb tanta gent de tot arreu. Mira, anem, anem. Girona és molt maco, però en aquests dies ho és encara més. <laughs> Per anar-hi no és el problema, eh? No, no, no. Pots dir amb cotxe o en tren. Amb cotxe trigareu més o menys 30 minuts i en tren una mica més, una estoneta més. Mm, però tenim la Maria José, no? Sí, en directe, sí. qui ens donarà algunes informacions importants per a gaudir d'aquesta ciutat meravellosa. A mi m'encanta Plena de flors. Plena. Tots els carrers. Ai, em sento molt guapa en Girona. Sí, sí, sí. bon dia dia. Aquest 21 de maig tindrà lloc la Diada de la Bicicleta a Barberà del Vallès. Aquesta tradició arriba a la 29 a edició. Ciutadans i ciutadanes de Barberà del Vallès i del resta del món que vulguin participar s'hi podran inscriure a l'Ajuntament i a les instal·lacions esportives municipals abans del dia 19 de maig. Serà un recorregut de 8 quilòmetres pels carrers de la ciutat amb sortida a les 10 del matí a la plaça de la Vila. Aquesta activitat finalitzarà al bosc de Can Gors amb una botifarrada. Una vegada hagin arribat totes les persones participants. Ara, la meva companya Susana ens explicarà els beneficis per a la salut que té fer activitat física. Bon dia a tothom. Sabem que l'esport és molt important per a la salut i aquests tipus d'activitats són importants per promoure l'exercici físic. Avui tenim la bicicleta com a protagonista amb l'objectiu de fomentar el seu ús perquè és un element polivalent, ecològic i fonamental per a una mobilitat sostenible. Ah, la bicicleta és una font de salut en tots els sentits. Ella redueix el risc d'infart de control, ajuda, ajuda a controlar la pressió sanguínia. Eh, amb aquest tipus, tipus d'esport podem, podem controlar millor el nostre pes. Eh, la bicicleta, com deia jo, que és una font de salut en tots els sentits, redueix el risc d'infart i de trombotes. Ajuda a controlar la pressió sanguínia i que més redueix el colesterol negatiu, augmenta fa aumentar el colesterol enforteix la musculatura del cos i de l'esquena i així disminueix dolors i molèsties. Millora la capacitat pulmonar i millora el nostre estat físic. Atenua l'ansietat, les depressions i, i l'estrès. Per què? Perquè redueix la sensació de fatiga i augmenta els nivells d'energia. Uh, quan pedalem generem endorfines, que, és, eh, que són hormones de felicitat. Eh, utilitzant la bicicleta podem controlar millor el nostre pes i fins i tot augmentem la nostra esperança de vida. tot això, en salut, a més de fer ecologia, és un bon exemple de, de, de vida sana utilitzem-la de forma individual, en grup o de forma col·lectiva. Aquí tenem el Pau, participant de la cursa. Hola Pau, des de quan participes a la cursa? Hola, mira, vam venir a viure a Barberà el 2001 i la meva dona i jo vam començar a participar el 2003. Molt bé, i quantes vegades hi heu participat? Pues des del 2003 contínuament. Eh, la meva dona fins al 2009, la seva malaltia la va impedir continuar, i jo contínuament fins, fins ara. La meva filla va començar el 2009 va substituir a la meva dona i la fan els dos ara. Molt bé, Pau. I per què t'agrada participar-hi? Home, és un dia molt bonic, perquè és per fer família, per fer esport, no? i també per, per, per reivindicar el medi i, no sé, gaudir l'estat en la soledat. Molt bé, molt bé. I quina opinió tens de l'organització? Home, pues, totes les organitzacions se poden millorar, evidentment. Però en el missatge que, que tenim, pues, pues fent, fent el que podem. A, a vegades surt millor i a vegades millor, però l'important és que surt. Molt bé. I com veus l'ajuda de l'Ajuntament en aquest <laughs> mira, pues me alegro que me facis esta pregunta, porque no, tot, no, no cada año eh, l'Ajuntament no, lo fa eh? eh, a, a vegades hem tingut de cobertura a la Guardia Urbana, la talla del carrer, y claro, eh, això fa que pues, se sienta se Pero, Però pero es que es Sí, sí, sí, la primera vegada, com pots veure, posar saps? A més a més, la meva dona eh, sí que va deixar la, la bici, però la Puigcerrada no, no la va deixar mai. <laughs> Molt bé, Pablo. Moltes Vinga. gràcies.